Proposamena jaso nuenean, hautezkunde hauetan aurkezteko, tarabako zarranda izateko, bueno, ba, lehen bizi pentsatu nuena izan zen, ba, une honetan, agian eh, merezi zuela, ez? Merezi zuela, merezi duela konpromisori hartzea. Alde batetik une zaiak dira, baina bestalde batetik oso interesgarriak ere bai eta bereziki uste dut gainera e, aukera hau, Euskal Herria Bilduren aukera, desberdinen arteko adostasunean oinarritzen den aukera hau, ezkerretik edo ezkerreko ikuspuntu batetik buru jabetza lantzearen edo e, apostu hau, ba niretzat erakargarria dela, gainera ezinbesteko bidea dela, eta beste politika batzuk egin daitezkela ba, de, demostratu dezakegula aukera honen bitartez ez.